pars prima historiae Apollonii regis tiri. Hoc acroama libri voci est. Omnia libri vocis acroamata in usu publico sunt. Si pluras ciri velis, veni ad libri vox punctum orga. Pars prima historiae Apollonii regis tiri. Antiochus in civitate Antiochia regnavit, a quo ipsa civitas Antiochia nomina cepit, ex coniuge sua filiam speciosissimam genuit, quae cum pervenisset ad etatem legitimam et species pulcritudinis acresceret, multi eam in matrimonium petebant cum magina et inestimabili dotis quantitate sed cum pater deliberaret qui potissime filiam suam daret in matrimonium, hoc nesciens quia iniqua concupiscentia crudelitatis que flama in amorem filia e sua exarsit, quepit que eam amplius diligere quam patrem oporteret. Qui cum luctaretur cum furore, pugnata cum pudore, vincitur amore.» quadam die accessit ad cubiculum filiae suae, et omnes alonge sedere iusit, quasi cum filia sua colloquium secretum abiturus. Stimulante furore libidinis, diu repugnante filia, nodum virginitatis eripit et pudorem violavit. Cumque puella quid faceret cogitaret, nutric subito adeam intravit, quam ut vidit flebili vultu aite, ob quam rem affligitur anima tua. Puella aita, o carissima, modo in cubiculo isto duo nobilia nomina perierunt, aita nutrix, domina, quare hoc dicis, at illa, quia ante matrimonium meum pessimo scelere sum violata, nutrix cum hec audiset et vidisset amens quasi facta ait et quis diabolos tanta audacia torum regina et ausus est violare ait puella in pietas fecit hoc peccatum nutrix ait cur non indicas patri puella ait ubi est pater si intelligas peribit nomen patris in me mortis mihi remedium placet. Nutrix audivit eam mortis remedium querere, blando eam sermonis eloquio revocavi tuta proposito suo recederet. Inter haec, impius pater, cum simulatamente ostenderet civibus pium patrem inter domus parietes maritum se esse, filia illa etatur, et ut semper impiis filia etoris frueretur, ad expelendos petitores, qui eam in coniugem petebant, novum genus necitia cogitavit. Questionem vero proponebat dicens, si quis questionis meae solutionem invenerit, filiam meam in uxorem abebit, et si defecerit decolabitur plurimi undice reges propter incredibilem et inauditam puella especiem venerunt, si quis forte prudentia literarum questionis solutionem inveniset, quasi nihil dixiset, decolabatur et caput eius supra portam suspendebatur, ut advenientes imaginem mortis viderent et turbarentur, ne ad tales condiciones accederent hoc totum fecerat ut ipse meta cum filia sua poterat in adulterio permanere. Cum vero tales crudelitates exerceret Antiochus, interposito brevi tempore, adolescens quidam tirus patriae suae princeps locuples valde, Apollonius nomine, bene literatus, navigans Antiochiam intravit, ingressusque ad regem aita, ave rex et ile, salvi sint nupturi parentes tui ait juvenis peto filium tuam in uxorem rex ut audivit quod audire nolebat respiciens juvenem ait nosti nuptiarum condicionem ait juvenis novi et ad portam vidi indignatus rex ait audi ergo questionem scelere vehor, materna carne vescor, quero fratre meum matris mea e virum nec invenio. poera capta questione Paululum recessit arege, et cum scientiem quereret, Deo favente, solutionem questionis invenit, et reversus ad regem ait. Bonerex proposuisti questionem, audi ergo solutionem nam quod dixisti scelere vehor non es mentitus te enim ipsum intuere materna carne vescor filiam tuam respice rex cum audivit solutionem questionis juvenem solvisse timens ne peccatum suum pate fieret irato vultu eum respiciens dixit longe es juvenis a questione, nihil verum dixisti, decolari quiden promerueris, sed ecce abebis dierum triginta spatium, recogita tecum, revertere ad terram tuam, et si solutionem questionis in veneris, filia mea in matrimonium accipies, sin autem decolaberis.» juvenis turbatus, acepto comitatu, navem ascendens, tendens in patriam tirum, sed post recessum adolescentis vocavit rex dispensatorem sum, taliarcum nomine, cui aita, taliarque secretorum meorum magister fidelissime, scias quod tirus Apollonius invenit questionis meae solutionem ascende ergo cum festim navem ad persequendum eum, et cum per veneris tirum, quere eum, et cum feho vel veneno interfice eum. Reversus dum fueris, premium magenum acipies. Taliarcus scutum acipiens pecuniam que pergens ad patriam juvenis venit, Apollonius vero prius venit et ad domum suam introivit, apertoque scrinio omnes libros respexit et nihil aliud invenit, nisi quod regi dixerat, et dixit intra se, ni falor Antiochus rex impio amore diligit filiam suam, et recogitant secum dixit, quid agis Apolloni? Conclusionem eius solvisti, et filium non acepisti. Ideo delatus es adeo, ut non morieris. Continuoque iusit sibi naves preparare, et eas centum milibus modiorum frumenti onerari, et multo pondere auri et argenti, et veste copiosa, et cum paucis secum fidelissimis ora noctis tertia navi mascendit tradidit quese se alto pelago Alia vero die queritur activibus suis et non invenitur maeror ingens nascitur quod amantissimus princeps patriae nusquam comparuit Planctus magnus erat in civitate, tantus vero amor civium circa eum erat, ut multo tempore tonsores cessarent, publica spectacula tolerentur, balnea clauderentur, non templa nec tabernas quis quis ingreditur, et cum talia agerentur, supervenit taliarcus quia rege antioco ad necandum missus erat.' et videns omnia clausa dixit quidam puero. Indica mihi si vivere velis, ex qua causa civitas ista in luctu moratur, ait puer, o carissime, nescis tu ilud, quid interrogas? Civitas hec in luctu moratur, quia Apollonius princeps patriae huius ab Antioco regressus nusquam comparuit taliarcus cum hoc audisset, gaudio plenus ad navem rediit, et Antiochiam intravit, ingressus que ad regem aita. Domine mi rex, laetare quia Apollonius vos timens nusquam comparuit. Rex aita, fugere quidem potest, sed fugere non potest. Statim huius modi edictum posuit, qui cumque Apollonium tirum contemptorem regni mei exibuerit accipiet quinquaginta talenta auri qui vero caput eius centum accipiet hoc facto non tanto inimici, sed amici cupiditate seducti ad persequendum Apollonium properabant querebatur vero Apollonius per mare, per terras, per silvas, per universas indagines, et non inveniebatur. Tunc rex iusit sibi classes navium preparare ad persequendum juvenem, sed et moram facientibus, qui classes sibi navium preparabant, Apollonius tarsim devenit et de ambulans iuxta litus visus est a quodam servo suo elinato nomine qui supervenerat in ipsa hora et accedens ad eum dixit Ave rex Apolloni ille salutatus fecit ut potentes facere consueverant sprevit omnem tunc senex indignatus est valde et iterum salutavi teum et ait avere ex Apolloni resaluta et noli despicere paupertatem honestis moribus decorata si enim scis quod skio cavendo est tibi et ile si placet dicit omihi qui ait proscriptus es at ile et quis patriae suae proscriptit principem Elinatus aita, rex Antiocus, qua ex causa Elinatus aita, quia quod pater est, tu es evoluisti. Apollonius aita, et pro quanto me proscripsit, et ile, quicunque te ili vivum exibuerit, quinquaginta talenta auri, qui vero caput tuum protulerit, centum accipiet, et ideo moneo te fuge in presidium. Sed cum reca dixisset, elinatus recessit. Tunc Apollonius eum rogavit, ut ad se venire et centum talenta auri dare tei, et ait, acipe tantum de paupertate mea qui ameruisti, et amputa caput meum et regi presentes, et tunc magnum gaudium abebit, ecce abes centum talenta auri et tu es innocens, quia te conduxi ut gaudim offeras regi. Cui senex ait, Domine absit hoc a me, absit ut huius modi rei causa premium acipiam. Apud bonos homines amicitia premio non est comparanda, et valedicens discesit. posta ec Apollonius cum spatiatur in eodem loco supralitus, vidit hominem contra se venientem dolentem et mesto vultu, strangulionem nomine, acessit ad eum protinus et ait Apollonius, ave strangulio, et ipse ait, ave domine Apolloni, et rursum ait, quare in his locis turbata mente versaris, Aet Apollonius, cuia filiam regis, ut verum dixeram coniugem in matrimonium petivi, itace si fieri potest in patria vostra volo latere. Estranguilio ait domine Apolloni, civitas nostra pauperrima est, et non potest tuam nobilitatem sustinere praeterea duram famem et sterilitatem patimur anonae, nec etiam iam civibus ulas spes est salutis sed crudelissima mors est ante oculos nostros apollonius ait agite gratias deo qui me profugum vestris finibus applicuit Dabotivitate vestrae centum milia modiorum frumenti, si fuga meam tantum la veritis. Stranguilio ut rec audivit, prostravit se ante pedes eius et aita, Domine Apolloni, si esuriente civitati sub veneris, non solum fugam tuam que labimus sed sine cessitas fuerit, pro salute tua dimicabimus. ascendensque Apollonius tribuna limforo presentibus cunctis civibus de eius civitate dixit, cives tar senses quos anona e penuria turba tet oprimit, ego tirus Apollonius relevo. Credo enim vos huius benefici memores fugam celaturus. scitote enim non me malitia Antiochi esse fugatum, sed per viam feliciter huc sum delatus. Dabo itace vobis centum milia modiorum frumenti eo pretio, quos sum in patria mercatus, octo aereis singulos modios. quives haec audientes quod singulos modios octo aereis mercarentur, ilares effecti sunt ac gratias agentes statim frumenta parabant. Tunc Apollonius ne deposita regia dignitate mercatoris magis quam donatoris nomen videretur assumere, pretiumque assumens, eius dem civitatis utilitatibus redonavit. Cives autem ut tanta viderent eius beneficia, bigam in foro statuerunt, in quas tans dextra manu fruges et a sinistro pede calcaret, et in base scripserunt, civitati tarsiae tirus Apollonius donum dedit, quod civitate masseva morte liberavit de inde interpositis paucis diebus hortantes tranquillione et Dionisia de eius coniuge ad Pentapolim Tirenorum navigare proposuit ut illic lateret eo quod beneficia cum opulentia et tranquillitate agerentur Edeo cum ingenti honore ducitur ad mare et valedicens omnibus ascendit ratim sed tribus diebus et noctibus totidem, ventis prosperis navigans, subito pelagus mutatus est, posto quam litus tarsiae reliquit. Nam paucis oris ventis concitatis, aquilone vento euroque instante classe, caelum nimia se pluvia erupit, populus tiri procela corripitur, ratis pariter dissolvitur, zephiri fretum perturbant, grando ac nubes tenebrosa incumbebant, flant venti fortiter in tantum quod amors cunctos occuparet. Tunc unus quis quae rapuit sibi tabulas, tamen in illa caligine tempestatis homines perierunt, Apollonius vero unius tabulae beneficio in pentapolitanorum litore est pulsus. Stans autem in litore, intuens mare tranquillum sic aeta, o pelagi fides, facilius incidam in manus crudelissimi regis, quo pergam, quam patriam petam, quis notus huicega noto auxilium dabits, ec dum loqueretur Apollonius aspexit juvenem venientem contra se, quendam robustum piscatorem sordido saco coopertum, cogente necessitate prostravit se ad pedes eius, profusis lacrimis ait, miserere qui cumque est nudo naufrago, non humilibus parentibus sed notabilibus genito, et ut scias cui misereris ego sum tirus apollonius patriae meae princeps deprecorte auxilium vitae meae piscator ut vidit speciem juvenis misericordia motus erigit illum et duxit in fratecta domus posuit epulas quas abere potuit et ut plenius suae pietate satisfaceret exuens se tribunarium in duas partes dividens unam dedit juveni dicins. tole quod abeo et vade in civitate ibi invenies forsi tam qui tui misereatur si non invenies huc ad mere vertere paupertas quae cumque sufficiat piscemur simul illud tantum ad mone o te, ut si quando dignitati tua ereditus fueris, ne despicias tribunarii paupertatem. Apollonius, si non memor fuero, iterum naufragium patier, nec tui similem inveniam, et hec dicens demonstrata sibi via carpens igitur portas civitatis ingreditur dumque cogitaret unde et auxilium vitae, vidit per plateam puerum nudum currentem, oleo caput unctum, sabano precinctum, voce magna clamantem et dicentem, Audite omnes, audite peregrini et servi, qui ablui vult, pergat gymnasium, audito hoc Apollonius exuent se tribunarium, ingreditur lavacrum, utitur liquore, et dum singulos intuetur querit sibi parem nec invenit, et subito alti stratus rex totius regionis ingressus est cum turba famulorum, cum rex ludum sferae cum servis suis exerceret, admissit se Apollonius regii, et decurrentem sustulit sferam, et subtili velocitate percusam ludenti regi remisit. Tunc rex suis famulis ait, recedite, hic enim juvenis ut suspicor mihi comparandus est. Apollonius ut audivit se laudari constante racesit ad regem, et acepto ciramoco docta manu circum lavit eum cum subtilitate. Te inde in solio gratissimo fovit eum, et exeunte eo ab officio discesit. Dixit querex ex ad amicos suos post discesum adolescentis, iuro vobis in veritate melios me nunquam abluisse quam odie beneficio adolescentis nescio cuius. Et respiciens unum de famulis aite, juvenis ile qui mihi officium fecit, vide qui sit, et ile secutus juvenem vidi teum sordido tribunario indutum, reversus que ad regem dixit, Juvenis ile naufragus est rex ait undes his et ile, tacente illo habitus indicat causam ait rex vade celerius et dic ei rogat te rex ut venias ad kenam apollonius ut audivit acquievit et cum famulo venit ad regem famulus prius ingressus ait ad regem naufragus ad est sed propter sordidum habitum introire verecundatur. Statim querex ex teum vestibus indui dignis, et ad cenam ingredi. Ingressus Apollonius triclinium regis, contra regem assignato loco discubuit, in fertur prandium, de inde cena regalis. Apollonius cunctis epulantibus non epulabatur, sed aurum et argentum in ministerium regis diu flens in tue batur. Tunc unus de discumbentibus ad regem ait, nisi falor juvenis iste fortunae regis invidet. Rex ait, male suspicaris, fortunae meae non invidet, sed plura se perdidisse tristatur. Et respiciens Apollonium ilari vultu ait rex, juvenis, epulare nobiscum, et de Deo meliora espera. Et dum mortaretur juvenem subito introivit filia regis virgo iam adulta, dedit que osculum patri suo, de inde cunctis discumbentibus amicis. Quae dum oscularetur singulos reversa est ad patrem et aita, Bone pater, quis est iste juvenis qui contra te locum honoratum tenet, qui multum dolet? Aeter ex, o dulcis filia, juvenis iste naufragus est, et gimnasia mihi gratissime fecit, propter quod ad cenam vocavi ilum. Quis autem sit nescio, sed si vis scire interroga eum. Te decet omnia nosse et forsitan dum cognoveris misereberis ei. Hec audiens puella ad juvenem acesit et ait, carissime generositas nobilitatem ostendit, si tibi molestum non est, indica mihi nomen tuum et casus tuos, et ile, si nomen queris in mare perdidi, si nobilitatem tiro reliqui, ait puella, apertius dic ut intelligam tunc apollonius nomen sum et homines casus exposuit finitis sermonibus fundere lacrimas capit quem ut vidit rex flentem aita filiae nata dulcis peccasti dum nomen et casus adolescentis petivisti veteres eius dolores renovasti dulcis ergo filia ex quo iam scis veritate iustum est ut liberalitatem tuam quasi regem ei ostendas puella ut audivit voluntatem patris respiciens juvenem aita noster es apolloni depone merorem et a patre meo locupleteris apollonius cum gemitu et verecundia gratias egit tunc rex aita filiae suae, defer liram ut cum cantu exilares convivium, puela iusit sibi a liram, et cepit cum omni dulcedine liram percutere. Omnes eam quae perunt laudare et dicere, non potest melius nec dulcius audiri, inter quos solus Apollonius tacuit. Ait ei rex, Apolloni fedem rem facis, omnes filiam meam in arte musica laudant, quare et tu solus vituperas. Ait ile, bone rex, si permitas dico quod sentio, filia tua in arte musica mincessit et non dum didicit. Igitur iubeas mihi tradi liram et statim scias quod nesci visti. Rex ait Apolloni video te eruditum in omnibus. jussit sibi tradi liram et egresso foras corona captis eum decoravit, accipiensque liram intravit triclinium, pulsabat tanteregem tanta dulcedine ut omnes non Apollonium sed Apollinem crederent discumbentes cum rege dixerunt quod nunquam melius audicent nec vidicent. filia regis hec audiens respiciens juvenem capta est in amorem eius, et ait ad patrem suum. O pater, permitas me dare juveni quod mihi placet, ait rex permito. Ila respiciens Apollonium ait, magister Apolloni, acipe ex indulgentia patris mei auri ducenta talenta, argenti libras quadringentas, vestem que copiosam, servos viginti, decem anquilas, quibus ait aferte quoda promissi, et presentibus amicis exposito triclinio iuso regina e alata sunt omnia quo facto levaverunt se homines et licentiati discesserunt. Apollonius aita, boner miserorum misericors, et tu regina amatrix studiorum et dilectrix philosophiae, valete! Et respiciens famulos, quos sibi regina donavera taita, Atolite famuli hec quae mihi data sunt, et eamos et hospitium queramus finis partis primae historiae Apolloni regis tiri. Par secunda historiae Apolloni regis tiri. Hoc acroama librivoci est. Omnia librivocis acroamata in usu publico sunt. Si PLURA quiri velis, veni ad librivox.org par secunda historiae Apollonii regis tiri. Puella timens ne amatorem perderet tristis est facta. Respiciens ad patrem aita, bone rex et pater optime, placiat tibi ut Apollonius odie ditatus abscedat, et quod ili donavimus amalis ne rapiatur. Tunc rex festinus iusit sibia signari aulam, ubi oneste cui esceret. Puella vero amore acenza inquietam abuit noctem, mane vero cubiculum patris adit. Quam ut vidit pater dixit, quid est hoc quod preter CONSUETUDINEM ita mane e vigilasti? Puella ait, Requiem abere non potero, et ideo carissime pater peto ut metradas juveni ad doctrinanda, quod potero artem musicam et alia adiscere. Rex hec audiens gavisus est, iusit ad se juvenem vocari, cui ait, Apolloni, filia mea, multum cupit artem tuam adiscere. Ideo rogo te ut eios tendas omnia quae nosti, et ego mercedem condignam retribuam. Et ile, Domine, paratus sum voluntati vestrae satisfacere. Docuit puellam sicut ipse didicit, post hec puella praenimio amore juvenis infirmatur, rex ut vidit filiam suam incurrisse aegritudinem, subito medicus vocavit, Ili vero venas et singulas partes corporis tangebant et nullam aegritudinem invenerunt. Post paucos dies tres juvenes nobilissimi, qui per longum tempus filiam in matrimonium petierant, regem una voce pariter salutaverunt. Quos intuens rex aita, quade causa venistis? At ili, quia sepius nobis promissistis uni ex nobis dare filiam vestram in matrimonium, propter quod odie simul venimus. Cives tui sumus, divites et ex nobilibus parentibus geniti, et ideo de tribus tibi elige quem vis abere generum. Rex ait non apto tempore me interpelastis, filia mea studiis vacat et ob amorem studiorum in becilis jacet, sed ne videar vobis nimis di fehe, scribite in codicilis vestris nomina vestra et dotis quantitatem, quae transmitam filiae meae, ut ipsa eligata quem voluerit. Ili hoc fecerunt, rex acepit scripturam et legit, signavit que, dedit Apollonio Dickens, tole magister has scripturas et trade discipule tue. Apollonius recepit scripturas et puella e portavit. Puella ut vidit quem diligebat ait, magister, quid est quod solus introist in cubiculum? Apollonius ait, sume codicilos, quos tibi missit pater tuus et lege? puella codices aperuit et legit tria nomina petitorum projectis quae codicilis respiciens Apollonium dixit Magister Apolloni utrum non doles quod alteri debeo in matrimonium tradi et ile non quia omne quod est tibi honor erit et commodum meum aita puella Magister si me amares doleres hec dicens rescripsit signavit codicilos tradit quae Apollonio ut eos regi defehet et scripsit haec rex et pater optime quoniam clementia permissit mihi ut rescribam rescribo illum naufragum volo in coniugem abere rex cum legisit voluntatem puellae ignorans quem naufragum diceret, respicins ad juvenes aeta, quis vestrum naufragium passus est. Unus ex ilis nomine Ardonius dixit, ego passus sum naufragium. Alius aeta, orbos te consumat, nec salvus, nec sanus sis, cum sciam te coetaneum meum, portam civitatis nuncum ex iisti, ubi naufragium fecisti rex cum non invenisset quis eorum naufragium fecisset respexit apollonium dicens tole codicilos et lege potest enim fieri quod ego non noverim tu intelligis qui presens fuisti apollonius acceptis codicillis velociter percurrit et ut sensit se amari erubuit cui rex ait apolloni invenisti naufragum At ile prae rubore pauca dixit, rex vero cum intelexit, quod filia eum voluit, alis ait, dum tempus fuerit veniam ad vos. Illi vero valedicentes receserunt. Ipse vero solus introivit ad filiam suam et ait, quem tibi elegisti coniugem. Ila autem prostravit se cum lacrimis et ait, Pater carissime, naufragum Apollonium peto, rex cum lacrimas filia e sua evidiset, levavi team a terra et sica loquitur dicens, nata dulcis, noli de aliqua recogitare, quia talem concupisti, quem et ego, ut enim vidi quia et amando factus sum pater, diem tibi nuptiarum sine mora constituam. Postera ergo die, vocantur amici vicinarum urbium ad regem quibus ait carissimi filia mea vult nubere apollonio magistro suo peto ita che ut vobis omnibus sit letitia quia filia mea prudenti viro sociatur haec igitur dicens constituit diem nuptiarum quae cito concepit, et dum puerum in utero aberet, acidit quod cum ambularet cum rege Apolonio viro suo iuxta litus maris, vidit navem speciosam. Cognovit eam Apolonius quod eset de patria sua, conversus ad nauclerum ait, unde venis, at ile, atiro, Apolonius ait, patriam meam nominasti, alter respondit ergo tirus est tu et ile ut dicis nau clerus aite nosti aliquem patriae ilius principem nomine apollonius nau clerus dixit peto ubi cumque illum videris dicas ei ut gaudeat et exultet quia rex antiochus fulmine percussus est cum filia sua opes autem regni Antiochiae reservantur Apollonio. Apollonius ut hoc audivit, plenus gaudio ad coniugem suam ait, peto itaque ut me abire permitas ad percipiendum regnum. Ila ut audivit, profusis lacrimis ait, O Domine, sin longinque itinere esses constitutus, ad partum meum festinare debueras, et modo recedere velis cum iuxta messis, sed si hoc velis pariter navigemus. Et veniens ad patre maita, O Pater, letare et gaude, quia servissimus rex Antiochus cum filia sua, Dei judicio in fulmine percussus est, opes autem et diademata nobis sunt reservata. Permite me navigare cum viro meo. Rex autem exilaratus naves iubet produci in litus et omnibus bonis impleri. Propterea nutricim eius nomine ligozidem et obstetricim propter partum eius simul navigare praecepit et data proficiscendi cendi copia deduxit ad litus osculatur que filium et generum. Navigabant sed cum per alicot dies in mari fuisint, surrexit tempestas magina, puela interim infirmatur procreans filium quod facta est quasi mortua quod cum videret familia exclamabat voce magna et ululato Hec audiens Apollonius cucurrit vidit coniugem suam quasi mortuam iacentem, ut eivi debatur, scidit a pectore suo vestes, profusis fletibus iactavit se super corpus eius et aita, cara coniux altis tratis filia, quid respondebo patri tuo pro te? Et cum hoc dixiset, dixit ei gubernator, corpus mortum navi suferre non valet. Iube ergo corpus in pelagum miti ut possimus evadere. Apollonius ait ad eum, quid dicis pessime, placet tibi ut hoc corpus in pelagus in mitem, quod naufragum me et egenum suscepit? Vocavit servus suos et ait, faciatis loculum et foramina et cum bitumine liniri et sit carta plumbia intus posita et obturetur perfecto loculo regalibus ornamentis exornent puellam in loculo ponunt et copiem auri ad caput eius et dedit osculum funeri fundent super eam lacrimas tum qui usit infantem toli et diligenter nutriri, ut pro filia nepotem regi ostenderet, et iusit loculum miti in mari cum maximo fletu. Tertia vero die, unda maris eiecit loculum ad litus efesorum, alonge ad domo cuius dam medici cerimonis nomine, qui cum discipulis suis eadem die in litore ambulavit tunc vidit loculum effusis fluctibus iacentem, aita servis suis, tolite hunc loculum cum homini diligentia et ad vilam perferte, quod cum fecissent medicus aperuit, vidit poelam regalibus ornamentis decoratam et speciosam valde et quasi mortuam iacentem, obstupuit et aita, o bona puella, quare est sic de relicta, Vidit sub caput eius pecuniam positam, et sube pecunia cartam scriptam et per Perquidamos quid continetor in carta. Quam cum aperuiset, invenit titulum scriptum, qui cumque hunc loculum invenit peto ut decem aureus habeat, et decem funeri impendat. Hoc enim corpus multas lacrimas reliquit parentibus et dolores amaros, quod si aliud fecerit, quam quod dolor exposcit, ultimum diem incidat, nec sit qui eius corpus sepultura comendat. Per lectis autem cartulis ad servos suos ait, prestemus corpori quod dolor exposcit, Iuro vobis per espem vitae mea in hoca funere amplius me erogaturum quam dolor imperat. Continuo iubet parari rogum, sed cum edificatur, atque deponitur, supervenit discipulus medici adolescens et quantum ad ingenium pertinet senex hic cum corpus speciosum super logum positum videret, intuens eum magister ait, bene venisti, hec enim ora expectavit te. Tole ampulam unguenti, et quoda supremum est defunere, super funde sepulturae. Venit juvenis ad corpus, extraxit de pectore vestes, fudit unguentum tractum manu, Totum corpus ad precordia vivere sensit, obstupuit iuvenis, palpat venas et indicia rimaturnarium labia labiis probat, sensit vitam cum morte luctantem et ait ad servos. Suponite faculas per quatuor angulos lente et temperate, quo facto sanguis ile qui coagulatus erat est liquefactus quod ut videt iuvenis aeta magistro poela quam mortuam dicis vivit et ut facilius mihi posse credere experimento satisfaciem Heis dictis tulit poelam et in cubiculum suum posuit super pectus eius calefaciens oleum ma defecit lanam et posuit super corpus suum sic quod sanguis eius, qui intus erat coagulatus esset, tempore liquefactus est, coepit quae spiritus per medulas descendere. Venis itaque patefactis, aperuit oculus et recipiens spiritum mait qualis tu es non tangas aliter quam oportet tangere quia filia regis sum et regis uxor juvenis hec audiens gaudio plenus introivit ad magistrum in cubiculum et aita ecce magister puella vivit cui aita probo peritiam artem laudo prudentiam miror diligentiam audi disciplinae noli artis tuae esse ingratus acipe mercedem hec enim puella multam pecuniam secum atulit et iusit eam salubribus vestibus, cibis et fomentis optimis recreari. Post paucos dies, ut cognovit eam ex regio genere ortam esse, adhibitis amicis, filiam sibi adoptavit, et rogabatur ab ea cum lacrimis, ne ab aliquo tangeretur inter sacerdotes dianae templi eam cum feminis missit, ut inviolabiliter servaretur. Inter haec dum Apollonius navigat cum ingenti luctu, gubernante Deo, appliquit Tarso, et descendens arati petiit domum stranguilionis et Dionisiadis. Quos cum salutaset, omnes casus suos exposuit ei dicens, cum dolore mortua est cuniux mea, tamen filia est servata de qua gaudeo, ideo sicut in vobis confido, a missum regnum quod mihi servatur per volo, neque ad socerum revertar cuius in mari perdidi filiam, sed agam potius opera mercatoris. Vobis comendo filia meam, ut cum filia vestra filomachia nutriatur nomine, et ut filia mea vocetur Tarsia, praeterea uxoris meae nutricim ligozidem nomine curam tuae puellae custodire volo aec dicens tradidit stranguilioni infantem, dedit que aurum argentum et vestes copiosas, et iuravit neque barbam, neque capilus, nec ungulas tonsurum, nisi prius filiam suam dediset in matrimonium. At ili stupentes quod tam grave iuraverat, cum magna diligentia educaturo se elam repromitunt Apollonius autem nave mascendit et ad longinquas regiones navigabat. In terre apuela Tarsia expleta quinquennis, studiis liberalibus traditur una cum Philomachia filia Eorum coetanea sua. Cumque ad quator decim annos pervenisset, reversa de auditorio invenit nutricem suam ligosidem subitaneam invalitudinem incurrisse, et sedens iuxta eam causas infirmitatis explorat, cui nutrix, audi bona filia verba mea et in corde tuo reserva, quem putas tu patrem aut matrem vel patriam, aita puela, patriam tarsum, patrem stranguilionem, matrem Dionysiadem. nutrix ingemuit et ait, audi filia originem natalium tuorum ut esquias quo modo post mortem meam agere debeas est tibi pater nomine Apollonius, et mater Lucina altistratis regis filia, quae cum te parere estat in preclusa spiritu mortua est, quam pater tuus Apollonius effecto loculo cum ornamentis regalibus in mare missit, et vigintis sistertias auri posuit sub caput, et ubicumque eset devoluta, ile in auxilium eius fuisint, navis quoque luctantibus ventis cum patre tuo lugente et te in cunabulis posita pervenit ad hanc civitatem. Eis ergo spitibus estranvilioni et Dionisiade, una mecum te commendavit Tirus Apollonius votum fecit nec barbam nec capillos nec unguestonsuros nisi prius te nuptui traderet nunca autem moneo si posta morte meam hospites quos parentes appellas, in iuria mali quando tibi forte fecerint. Ascende in forum et ibi invenies statuam patris tui stantem, appreende ilam et clama, filia eius sum cuius esta eca statua, Quives vero memores beneficiorum patris tui in iuriam tuam vindicabunt, cui tarsia Cara nutrix, deum testor, si ista mihi non dixises unde esse penitus nescirem. Et cum ad in vicen loquerintur nutrix emisit spiritum. Tarsia vero corpus nutrici sua e sepelivit et per totum annum eius mortem lugebat. Post vero induit priorem dignitatem, petit scolas ad studia liberalia et dum de scolis reverteretur non prius quibum sumpsiset antequam nutricis monumentum introiset ferens ampulam vini ingrediebatur et ibi manens parentes suos vocabat et dum haec agerentur quadam die Dionysia cum filia sua Philomachia transibata per forum videntes homines cives speciem tarsiae et ornamentum dixerunt, Felix pater cuius filia tarsia est, illa vero et quae adhere tei turpis est et dedecus. Dionisiades, ut audivit tarsiem laudari et filiam suam vituperari, conversa in insaniam furoris sola sedem secum cogitavit, pater eius ex quo hinc profectus est habet annos quatuordecim non veniet ad recipiendum filium nec literas pro ea misit puto quod mortuus est nutrix eius mortua est neminem abeo a emulum occidam eam et ornamentis eius filiam eam ornabo et cum haec cogitas et venit quidam de vila Theophilus nomine quem vocans ait si cupis premium acipere tarsiam interfice ait vilicus quid peccavit innocens virgo et illa pessima est et ideo mihi negare non debes fac quod iubeo et si non feceris male tibi eveniet et ille dic mihi domina qualiter hoc potest fieri. Quae ait, cum suetudu eius est, mox ut venerit de scolis non prius sumere cibum quam nutrici sua introierit monumentum, ubi te cum pugione paratum inveniat apprehende crines eius avertice, et eam interfice, et corpus eius mite in mare, et libertatem tuam a me cum magno premio acipies. Vilicus tulit pugionem. Gemens et flens ibat ad monumentum et dixit, Eu non nero libertatem nisi per sanguinis effusionem innocentis virginis? puella autem rediens descolis monumentum cum ampula vini intravit sicuta solebata facere. Vilicus impetum fecit, et apprehendens crines puella e jactavit eam in terram. Dum autem volebat eam percutere, ait ad eum tarsia. O Teofile, quid peccavi contra te vel contra aliquem ut moriar? Ait vilicus, Tu ni il pecasti, sed pater tuus, qui te cum magna pecunia et ornamentis regalibus reliquit, qui puela, peto, domine, ut si nulla spes mihi est, permitas me deum testare, qui vilicus, testare, et Deus ipses scit quod actus te interficio. Ila vero cum esse et posita in oratione venerunt piratae videntes puellam sub iugo mortis stare, et hominem armatum volentem percutere eam clamaverunt, parque crudelissime barbare, illa est nostra praeda, non tua victoria. At ile ut talia audivit, fugiens post monumentum latuit in litore, pirata e vero rapuerunt virginem, mare petunt vilicus redit ad dominum et ait quod ius isti factum est tu vero ut consulo indo astelo gibilem veste et ego tecum et effundamus fundamus lacrimas falsas in conspectu civium et dicemus eam ex gravi infirmitate defunctam stranguilio ut audivit terror et stupor eum invasit et dixit da ergo et mihi vestem lugibile mute lugem qui ad talis celere sum involutus heu quid faciam pater puella e istam civitatem a periculo mortis liberavit propter istam civitatem naufragium pertulit bona perdidit et penuriam perpessus est et restitutum est ei malum pro bono filiam suam quam nobis missit nutriendam, crudelis leaina devoravit. Heuc cecatus sum, lugeam innocentem, vinctus sum ad pessimam venenosam quae serpentem. Elevans oculos ad caelum ait, Deus tu quis que a mundo suma sanguinetarsie, et requiras a Dionisíada, respexit uxorem suum et ait quo modo suffocasti filiam regis inimica Dei hominum quo opprobrium, illa vero induit se et filiam suum lugubres vestes, falsas quae lacrimas fuderunt coram civibus, dicentes, cives carissimi, ideo ad vos clamamus quia spes oculorum nostrorum tarsia quam vidistis, subito dolore defuncta est et nobis cruciatus et amarus fletus reliquit, quam digne sepelire fecimus, Tunc pergunt cives, ubi figuratum erat ex promeritis patris, fabricatum ex aere corpus, ubiquives tarsia e virgine pro beneficiis patris eius, sepulcrum ex aere colatum fecerunt. Igitur qui puelam rapuerant venerunt ad civitatem macilentam, deponitur ergo illa inter cetera mancipia venalis, audiens eam leno infaustissimus ac impurus, contendere coepit, ut eam emeret, sed atenagora princeps eius demcivitatis videns eam nobilem, pulcram, sapientem, obtulit decem sistertias auri, leno ait ego dabo viginti, Atenagora ait ego dabo triginta, leno ego quadraginta, Atenagora ego quinquaginta, leno sexaginta, Atenagora septuaginta, leno octo ginta, Atenagora nona ginta, leno centum sistertias in presenti dabo, et aita si quis amplius decim sistertias auri dabo supra. Atenagora aita, ego si cum lenone contendere voluero et unam emam, plures venditurus sum, permitam eum emere, et cum prostituerit team, lupanar in trabo prius ad ilam, et eripiem nodum virginitatis eius, et erit mihi sicut emeri meam, quid plura, per hexit cum lenone in salutatorium, ubi abuit priapum aureum et gemis adornatum, et ait, poela adora istum, ait illa, numquam tale adorem, et ait, Domine, numquid lampsatenus est tu, leno ait quare, et illa, quia lamp sateni colunt priapum, leno aita, nescis tu, misera, quia in domo lenonis avari incurristi, puella prosternen sea pedes eius aita, o domine miserere virginitati meae, ne prostituas hoc corpus pro tali turpi titolo, qui leno, nescis quia pud lenone net tortore nec preces nec lacrimae valent?' tamen vocavit vili cum puelarum et aita, eca puela ornetur vestibus puelaribus preciosis et escribatur ei titulus, qui cum queptarsiem violaverit mediam librem dabit, postea ad singolos solidos parebit populo. Vilicus fecerat quod iusum fuerat, cum lenone antecedente turba tertia die cum sinfonia ducitur ad lupanar, Sed Atenagora princeps primus ingreditur velato capite. Tarsia videns eum proiecti se ad pedes et ait, miserere mei domine propter deum et per deum te ad iuro ne velis ne violare. Resiste libidini tue, et audi casus infelicitatis meae, et originem undesim diligenter considera cui cum universos casus suos exposuisset, princeps confusus et pietate plenus ait ei, habeo et ego filiam tibi similem de qua similes casus metua. Haec dicens dedit ei viginti aureos dicens, ecce abes amplius pro virginitate cum impositum est. Dic adventientibus sicut mihi dixisti et liberaberis, puella profusis lacrimis ait, ego pietati tua e gratias ago, et ne aliqui narres quae a me audisti. Atenagora ait, nisi nahavero filia e meae, cum ad talem aetatem pervenerit, similem casum ne patiatur. Et cum lacrimis discesit, qui exeunti obviavit ei alius et ait, quo modo tibi convenit cum puella?' aita princeps non potest melius erat enim tristis intravit iuvenis poela more solito ostium claudit qui iuvenis aita quantum dedit tibi princeps aita poela quadraginta aureos et ile acipe integram librem auri princeps audiens aita quanto plus dabis tanto plus plorabit puella numos accepit, pro se ad pedes et casus indicavit, apodiatus juvenis ait, surge domina omnes sumus, casibus omnes subiacemus, his dictis exit, vidit itaque Atenagoram ridentem ait ili, magnus homo es, non abes cui lacrimas propines nisi mihi, et iurabant ne haec verba cui proderent, et quae perunt ad ventum aliorum expectare. Venerunt multi dantes pecuniam sed flentes exibant. Postea obtulit pecuniam lenoni dicens, ecce pecuniam virginitatis meae, ait leno, vide cotidie ut tantas pecunias mihi oferas, altera die, ad hunc eam virginem audiens iratus vocans vili cum puelarum dixit, duc eam ad te et frange nodum virginitatis eius, qui vilicus aita, dec mehe si virgo es, at ila, quam diu vult Deus virgo sum, at ile, unde tantam tulisti pecuniam, puela aita, lacrimis profusis exponens casus meos rogavi homines ut misericordiam virginitatis mea e aberent et prosternens se ad pedes eius ait miserere mihi domine subveni captiva et regis filiae ne violes me ait ile leno est avarus nescio si possis virgo permanere at ile studiis liberalibus erudita sum et in genere musicali possum modulari, duc me in forum ubi poteris facundiem meam audire, propone questiones populo, et proposita solvam, in hac arte applicabo pecunias quotidie. At ile, mihi bene placet. Omnis populus cucurrit ad virginem videndam, at illa agreditur facundiem studiorum questiones sibi proponi iusit omnes clare solvit et sic per tale modum multam pecuniam a populo recepit at vero illam integra virginitate custodivit ut unicam filium ita ut eam donis multis vilico commendaret Finis partis secundae historiae APOLONII regis tiri. Pars tertia historiae APOLONII regis tiri. Hoc acroama libri voci est. Omnia libri vocis acroamata in usu publico sunt. Si pluras ciri velis, veni ad LibriVox.org. Pars tertia historiae Apolloni regis tiri. Cum hec agerentur venit Apollonius quatuorde cim anno iam transacto ad domum stranguilionis et Dionysiades ad activitatem tarsim. Quem cum vidisset estranguilio per rexit rapido curso dixit que uxoris sua e Dionysiade dixisti Apollonium naufragum esse mortum, ecce venit ad repetendam filiam, ecce quid dicturi sumus pro filia, et illa, miser vir et ego coniux accipiamus vestes lugubris, perfundamus lacrimas et credet nobis quod filia eius naturali morte defuncta est. Cum hec ita agerentur, intravit Apollonius, Ut vero vidi teos lugubri veste indutus, aita, quare in adventu meo funditis lacrimas? Credo quod iste lacrime non sunt vestre, sed meae. Aita, mulier nequam, ut ad aures tuas alius et non ego autoconiux meus diceret quod iam dicam, tarsia tua filia subito defuncta est. Apollonius hec audiens totum corpus eius contremuit, diuque defixus estetit, tandem resumpto spiritu intuens muliere maita, O mulier, si filia mea defuncta est, ut dicis, num quid et pecunia ac vestes simulque perierunt, ad illa, aliquae sunt, aliquae perierunt, et dixerunt, crede nobis quia credidimus quod filiam venientem in venires et ut quias nos non esse mentitus habemus testimonium quives enim nostri memores beneficiorum tuorum in proximo litore ex aere colato filiae tuae monumentum fecerunt quod potes videre Apollonius credens eam esse defunctam ad famulus aita stolite hec famuli et ferte ad navem. Ego vadam ad filia e mea e monumentum. Legit titulum sicuta superius est scriptum. Stetit quasi extra se maledicens oculos proprios et aita. O crudeles oculi, filia e mea e non potuistis lacrimas fundere. His dictis ad navem per hexit et aita famuli suis proicite me queso in profunditate maris, cupio enim in undis exhalare spiritum, et dum prosperis navigat tirum, reversus subito, mutatum est pelagos et per diversa maris discrimina naves iactabantur. Omnibus autem deum rogantibus ad macilenam civitatem, in qua erat filia sua tarsia venerunt, gubernator autem cum omnibus magnum plausum dedit. Ait Apollonius, qui sonus hilaritatis aures meas percussit. Ait gubernator, gaude domine, quia odie natalitia celebrantur. Apollonius ingemuit et aita, et omnes diem festum celebrant preter me, sufficiat famulis meis poena mea ac dolor, Dono eis decem aureus, et emant quae voluerint, et diem festum celebrant, et quicumque vocaverit me vel gaudium mihi fecerit, crura ilorum frangi iubeo. Dispensator itaque necessaria tulit et redit ad navem. Cum igitur omnibus navibus navis Apollonii honoratior oreset cum magno convivio ceteris melius celebrant nautae Apollonii. Athenagora qui Tarsiem diligebat, iuxta navem in litore ambulabat, vidit navem Apollonii et ait. Ece, amici navis ista mihi placet, quam video de centere separata. Nautae ut audiunt suam navem laudari, dixerunt ei, O Domine, rogamus in navem nostram ascendatis. Et ile mihi placet ascendit et libenti animo discubuit. Posuit que decem aureos in mensa et ait. Ece non frustra me invita veritis, et dixerunt, Domine, regratiamur vobis. Cum autem princeps vidisset omnes discumbentes ait, quis est dominus navis, aita gubernator, dominus navis in luctu moratur, Iacet in ferius et mori optat in mari, coniugem perdidit et filiam in terra aliena. Atenagora aita uniservo ardalio nomine, dabo tibi duos aureos, tantum descende et dic ei, rogat te princeps civitatis huius, procede de tenebris ad lucem. Aet juvenis, non possum aureis tuis crura reparare, quae realium quia iussit qui cumque e un crura eius frangantur athenagora ait hanc legem vobis constituit non mihi ego autem descenda madeum dicit omni mihi quo modo vocatur at illi apollonius audito hoc nomine ait intra se et tarsia appellavit patrem sum apollonium descendit ad eum, quem ut vidit barba prolixa caput squalidum, sub missa voce dixit, ave Apolloni. Apollonius ut audivit, putant se ab aliquo servorum apelari, turbulento vultu respiciens vidit ignotum hominem, honestum et decorum siluit. Ait ei princeps, Scio temirare quod ego ignotus te appellavi, disque quia princepsum huius civitatis atenagora nomine, descenti ad litus naves contuendas, inter intercetera vidi navem tuam decenter ornatam et amavi aspectum sum, Invitatus eram anautis tuis, ideo ascendi et libenti animo discubuit, inquisivi dominum navis, quem dixerunt in luctu grande esse, propter quod ad te descendi ut te de tenebris producere madaluque. Spero qui ad habit tibi Deus post luctum gaudium. Apollonius levavit caput et dixit. Quis es, Domine, vade in pace, ego autem non sum dignus epulari, et ideo amplius vivere nolo. Atenagora confusos ascendit in superiori navis et dixit, Non valeo persuadere domino vestro ut ad lucem exeat, quid faciem ut revocem a proposito mortis? Vocavit unum de pueris suis et aita, vade ad lenonem et roga eum ut mitat ad tarsiam, abet enim sapientiam et sermonem suavem poterit eum forsitan exhortari ne talis taliter moriatur. Venit igitur puela ad navem, ad quam ait Atenagora, veni ad me Tarsia. Ubi nunc est ars studiorum tuorum ut consoleris dominum navis in tenebris sedentem, et ut provoces eum exire ad lucem, cui animis dolet pro coniuge et filia sua.' accede ergo ad Deum, ut ad lucem veniat, quia forte Deus per te luctum suum in gaudim convertet. Si enim hoc poteris facere, dabo triginta sestertias auri, et toti de margenti, et triginta dies redimam te alenone. Puella hec audiens constanter ad eum descendit, et umili voce salutavi teum dicens, salve qui cum que es et laetare scias quia innocens virgo quae virginitatem suam inter naufragia sua et castitatem inviolatam conservavit te salutat tunc in carminibus cepit modulata voce cantare et in tanta dulcedine quod admirabatur apollonius et dixit cantando ea quae hic secuntur Periscortes scortes gradior sed scortum kunski annunsum, sum sic spinis rosa nescit violari et tulis cohuit et raptor gladium ferientis abictu tradita lenoni non sum violata pudore vulnera che sa animi lacrime che deessent nulla ergo melior si noscem certa parentes unica regalis generis sum stirpe creata, ipsa iubente deo letari credo aliquando, fuge modo lacrimas, curam dissolve modestam, rede polo faciem mentem qua desidera tole, iam Deus est hominum plasmator, rector et auctor, non sine tas lacrimas casso finire labore, ad hec Apollonius levavit oculus, et ut puellam vidit ingemuit et aita, eo mihi misero, quam diu luctabor. Gratias ago prudentia et tua et nobilitati, hanc vicem rependo, ut memor tui sim, quando laetare licet regni mei viribus levabor forsitam ut dicis regio genere orta es, natalibus parentum tuorum representaberis. Nunc aci pecentum aureos et recede, noli me apelare, recenti enim luctu renovata calamitate tabesco. Puella captis aureis abire coepit et ait ad eam Atenagora. Quo vadis Tarsia, sine effectu laborasti, non potuisti facere misericordiae ac subvenire homini interficienti se? Et ait Tarsia, omnia quae cumque potui feci, et dans mihi centum aureus abire rogavit. Atenagora ait, dabo tibi ducentos, et descende, et rede ei quos dedit, et dic, salutem tuam quero, et non pecuniam descem den starcia et sedita iuxta eum. Si in isto es qualore estimasti manere, permite me te cum sermocinari. Si ergo parabolarum mearum solveris questionem, vadam, sin alias refundam tibi pecunium et recedam. Tunca Polonius ne reciperet pecunium, sed etiem poelae prudentis ne negaret sermones, ait, licet in malis meis nulla cura mihi supertat nisi flendi et lugendi. Tamen ne ornamento prudentia et tua ecariam, dic quae mihi interrogatura es et abscede. Peto enim ut fletibus meis spatim tribuas. Ait Tarsia, audito me. Est domus in terris quae nobis clausa resultat ipsa domus resonat tacitus sed non sonat hospes ambo cum currum hospes simul et domus una et ait sirex es ut dicis convenit te mihi esse prudentiore solve questionem, ait apollonius nec scias me esse mentitum domus qua in terra resonat unda est hospes tacitus piscis est qui cum domo sua currit. At illa, longa feror velox formose filia sive, numera pariter comitum stipante caterva, curro vias multas vestigia nulla relinquo. Apollonius aita, si licitum esse, tostendam tibi multa quae nescis cum respondebo questionibus tuis. Miror te tam tenera etate mirifica prudentia esse imbutam, namque arbores stipata catervis vias multas currens et vestigia nulla relinquens navis est. Et adit poela, per rotas et edes in oxius ile per transit, est calor in medio magnus quem nemo removit non est nuda domus nudus sed convenit hospes si luctum ponere sino quin in ignes apollonius ait intrare in balleum ubi hinc in de per tabula surgunt nuda domus in quani il est nudus hospes convenit et nudus sudabit cumque hecet similia dicerint puella missit se super Apollonium, et distractis manibus eum amplexabatur dicens ei. Exaudi vocem deprecantis, respice virginem, quia virum talem prudentem mori nefarium est. Si coniugem, quam desideras, Deus ex sua gratia tibi restituat, si filiam salvam, quam defunctam dicis, in venire poteris, prae portet apportet te vivere. Apollonius cum verba recaudiset, in iracundiam versus est, surrexit et puelam cum pede percusit. Impulsa vero cecidit virgo, et genis eius ruptis coepit sanguis effluere. Conturbata virgo coepit flere, et dixit, O Deus conditor caelorum, vide afflictionem meam, nata sum inter fluctus et procelas maris, mater mea doloribus constricta defuncta est, et sepultura est ei negata in terris ornata patre meo et in loculo posita cum viginti sisterti isauri mari tradita est ego in felix strangulioni et dionisia de impiissimis hominibus a patre meo sum tradita cum ornamentis et vestibus regalibus et iussa summa servis eorum occidi tandem petivi ut deum invocarem antequam meo me mihi cum cesit pirati supervenienti bus rapta sum et qui me occidere volebat fugam petit et in hunc locum deducta et deus quando ei placet meredat patri meo apollonio Apollonius audiens omnia haec signa certissima exclamavit voce magna et ait O domine misericors qui conspicis caelum et abyssum et omnia secreta patefacis, benedictum sit nomen tuum, cum haec dixiset, cecidit superamplexus plexus tarsia e filiae suae, et osculatus est eam cum laetitia, et pregaudio flevit amare et ait, o dulcissima nata mea et unica, dimidium animae meae, non moriar propter te, in veni propter quam volui mori. Alta voce clamabat dicins, Curite famuli, curite amici, curite omnes, et miseria e mea e finem imponite. In veni quam perdideram, scilicet unicam filiam meam. Audito clamore, famuli cuherunt, Currit inter illos athenagora princeps, et descendentibus illis in navem, invenerunt illum flentem praegaudio super colum filiae suae, et dicentem, — Ecce, filia mea, quam lugeo, dimidium animae meae, iam volo vivere, omnes praegaudio cum eo flebant. Tunc erigint se Apollonius proiectis vestibus lugubribus, indutus est vestibus mundissimis, et omnes dixerunt, O Domine, quam similis est filia tua vobis, si non es et aliud experimentum sufficere teio similitudo ad probandum eam esse filiam tuum. Tunc filia bis ter quater osculata est patrem et aita, O Pater benedictus Deus, qui mihi gratiam dedit, quod te videre potero, tecum vivere, tecum mori, et nahavi tei qua modo alenone comparata, et in lupanari eset posita, et qua modo Deus virginitatem suam custodivit. Audiens hec atenagora, timens scilicet ne filiem alteri in uxorem daret, Missit se ad pedes Apollonii dicins, ad iuro te per Deum vivum, qui te patrim filiae restituit, ne alteri filiem des in coniugem nisi mihi, sum enim princeps huius civitatis, meo auxilio virgo permansit, et me duce te patrim agnovit, cui Apollonius aita, non possum tibi esse contrarius, quia multa profilia mea fecisti.' et ideo opto ut sit uxor tua, et tunc restat ut vindice me alenone. Atenagora civitatem intravit, convocatis que civibus dixit. Ne pereat civitas propter unum impium, sciatis Apollonium regem patrem Tarsiae huc venisse, Ecce classes navium properant cum grandi exercitu destruendam civitatem propter lenonem, cui filiam suam tarsiam in lupanari constituit. His dictis concursus factus est, et tanta comotio populi, ut nec viri nec femine manerint, qui nacurerint omnes ad Apollonium regem, videndo eum et misericordiam ab eo petendo aita agora consulu ad hoc ne destruatur civitas deducatur ad eum leno, captus est statim et ligatis manibus leno a tergo deducitur ad regem. Apollonius regia veste indutus, tonso capite, diadema imposuit capiti suo, tribuna lascendit cum filia et civibus dixit videti starsim virgine ma patre suo odie cognitam quam cupidissimus leno quod erat in eo eius corruptionem confusionem perpetuam procurabat neca micitia sua neca pretio neca preque desistere volebat facite ergo filia mea e vindicationem omnes una voce dixerunt Domine leno vivus comburatur, et divitiae eius poelae dentur. Protinus aducitur leno, et coram omnibus in igne ponitur, et totaliter comburitur. Tarsia ait virico. Dono tibi libertatem, quia beneficio tuo et civium virgo permansi et donavi tei ducentos aureos et libertatem, libertatem vero cunctis puelis coram se presentatis, perdonavit et dixit. Quid de corpori vestro ad tenus fuistis, ex hoc libere est tote. Apollonius ad populum loquens, gratias vobis de beneficis vestris redo, mihi et filiae meae factis. Nunc ego tribu vobis auri pondera quinquaginta. Ili ei capita sua inclinabant gratias referentes, quives omnes statuum Apollonii in medio civitatis statuerunt, et in base scripserunt, Tiro Apollonio restauratori domum nostrarum et Tarsiae sanctissima e filiae eius virgini, Post paucos dies Apollonius tradidit filiam suam in coniugem Athenagorae cum in genti laetitia totius civitatis, et cum genero et filia navigans cum omnibus suis volent spertars un proficiscendo ad patriam suam ire, in somnis ad monitus est per angelum, ut Ephesum iret et intraret in templum Efesorum cum filia et genero suo ibique omnes casus suos alta voce exponeret, quos passus eset a juventute sua. Postea venerit Tarsum et vindicaret filium suum. Apollonius ex perge factus omnia indicavit generi et filiae suae, illi autem dixerunt, fac domine quod tibi videtur bonum, tunc iusit gubernatori navigare Efesum qui cum descendisset ratim cum suis templum petit ubi coniux sua inter sacerdote sancte vixit rogavit ut templum aperiretur quod factum est haec audiens uxor eius quod quidem rex venerat cum filia et generi gemis regalibus ornavit caput sum et induit se veste purpurea et cum onesto comitatu templum intravit erat enim nimis pulcra, et ob nimium castitatis amorem acerebant omnes, nullam tam gratam esse virginem. Quam videns Apollonius in nullo notitiam eius abebat, misit ad pedes eius cum filia sua et genere, tantus enim splendor eius pulcritudinis iminebat, ut ipsa dianam esse videntibus putaretur statuit in templo pretiosa munera et post hac quepit Apollonius dicere sic ut angelus ei dixerat Ego ab adolescentulo rex natus tirus Apollonius nominatus cum ad omnem scientiam pervenissem regis iniqui Antiochi questionem exsolvi ut eius filium aciperem ille vero eam defloraverat, ac in impietate sua continue tenuit, et me ocidere con abatur. Fugam petii, et in mari omnia perdidit, et posta rege altistrate gratissime susceptus, in tantum eius benevolentiem sum expertus, ut mihi filiam suam in uxorem daret de inde mortuo Antioco ad regnum percipiendum uxore meam mecum duxi. Anc filiem peperit uxor mea in mari, de cuius partu defuncta est, quam ego cum vigintis istertiis aureis in loculu clausam in mare misit, ut in venta digne sepeliretur et hanc filiam meam nequissimis hominibus ad nutriendam comendavi, et superiores partes aegypti petii. Quarto autem decimo anno ad veniens ut filiam meam expeterem, dixerunt eam esse defunctam, et dum credidi in luctu vixi et in lugubribus vestibus, et mori cupiens mihi filia mea redita est, cum hec et his similia naharet altis stratis regis filia uxor ipsius levavit se et rapuit eum in amplexus volens eum osculari Apollonius autem repulit eam a se cum indignatione ignorans quod uxor sua eset at illa o domine mi dicebat cum lacrimis dimidium anima mea et cursic agis Ego sum coniux tua altistratis regis filia, et tu es tirus Apollonius maritus et dominus meus, tu es magister meus, qui me docuisti, tu es naufragus meus, quem amavi non causa libidinis sed sapientiae. Apollonius rec audiens notitiam eius statim abens, cecidit super colum eius et pregaudio lacrimas emissit dicens, benedictus altissimus qui mihi filiam cum uxore redidit at illa ubi est filia mea et ipse ostendens starsim dixit haec est filia tua tarsia illa vero osculata est eam et sic cum laetitia magna in tota civitate illa et in circuito quod rex apollonius uxorem suam in templo invenit famatum est Apollonius ascendit navem cum uxore et filia et genere revertentes ad patrim suam. Veniens igitur Apollonius Antiochiem regnum sibi reservatum recepit, et pergens tirum constituit in locum Atenagoram generum suum de inde cum ipso genere uxore et filia et cum exercitu regio veni in starsum iusit apprehendere Dionisia de metis tranquillionem et duci ante se et coram omnibus ait qui vestar senses num quid vestrum aliqui extit ingratus omnes dixerunt Non domine parati sumus pro vobis mori, hec statua est facta qui a morte servastis. Apollonius aita, comendavi filia meam stranguilioni et Dionisia di uxori suae et eam mihi redere noluerunt. In Felix mulier aita, Bone domine, numquid tu ipse titulum monumenti eius legisti? Apollonius iusit filium suum venire in presenti a omnium et Tarsia maledixit mulieri et dixit Ave salutat te Tarsia ab inferis revocata In Felix mulier videns eam toto corde contremuit qui ves mirabantur et gaudebant et iusit Tarsia venire vilicum cui ait Theophile tu agnosti clara voce responde quis me interficiendum te obligavit Vilicus ait Dionysia des domina mea dunc cives rapuerunt strangulione et Dionysia dem et extra civitatem trahentes lapidaverunt volentes et Theophilum occidere sed tarsia eum a morte liberavit dicens nisi mihi spatium adorandum dediset modo eum non defendere. Apollonius dedit muner arcivitati ad restaurandum civitatem, et moratus est ibi tribus mensibus, navigans inde pentapolim civitatem. Curiam in greditur ad altistratem stratem regem gaudens. Rex vero senex factus est, vidit filium et neptim cum marito suo rege per integrum annum letant in simul permanserunt post hec moritur perfecta etate manibus eorum dimittens dimidietatem regni sui apollonio et medietatem filiae suae omnibus his per actis dum ambularet apollonius iuxta mare vidit piscatorem qui eum post naufragium acepit iusit quae eum apprehendere et ad palatium duci videns piscator amilitibus se apprehendi putavit occidi ingressus a polonius iussi te uma duque ad se dicens, hic para nymphos meus cui mi riposta naufragium open dedit et ad civitatem venire ostendit et dixit ei ego sum Apollonius tirus et iusita sibi dari ducentas sistertias, servos et anquilas, et fecit eum comitem sum quam diu vixit. Elamitus vero cui eide de Antioco nuntiavit, procident se ad pedes Apollonii et Aita, memor esto domini elamiti servi tui. Apollonius apprehensa manu eius, erexit eum, fecit quae eum divitem et ordinavit in comitem. His expletis genuit Apollonius filium de coniuge sua, quem in locum avis sui altistratis constituit regem. Vixit vero Apollonius cum coniuge sua octoginta quatuor annos, et tenuit regenum Antiochiae et Tiri et Tirensium, quiete ac feliciter casus suos descripsit ipse, duo volumina perfecit, unum in templo Ephesorum, alterum in sua bibliotheca collocavit, et defunctus est et perhexit ad vitam aeternam, ad quam vitam nos perducat, qui sine fine vivit et regnat. Amen. Finis partis tertiae, finis historiae Apollonii regis tiri.